Rossano e eu viajamos durante a pandemia. Foi tudo tranquilo e nos sentimos seguros. Acompanhe dicas de como viajar na pandemia e não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificações dos novos vídeos que postarmos. Saindo de Alfareta, foram mais de 24 horas para chegar em nosso destino. Goiânia, capital do estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil entre alterar a alimentação de antes de voar, ter tudo que precisamos no voo, nas bagagens de bordo, nos preparamos para essa viagem pelo menos uma semana antes. Assim que passamos pela segurança, nos dirigimos diretamente para o Terminal E, mas não havia nada aberto lá. Tá tudo fechado aqui terminal vazio, né? É 18. Não tem um restaurante aberto. Seguimos então para o terminal D, onde podemos tomar uma cerveja e fazer uma refeição antes do voo. Vai aí então uma dica importante de perguntar ao agente de check-in quais são as opções dentro dos terminais. no lado lá de fora. Hora de preparar e organizar os bagulhos para o voo. Lembre-se de tirar fotos para documentar o momento. Chega mais para frente. Se você é usuário do Google Maps e Google Fotos, você pode acompanhar sua viagem por meio do timeline. Logo depois, seguimos para o Terminal E. O free shop deste lado estava fechado. Se quisesse comprar alguma coisa, teria que ser no Terminal D antes de vir para cá. Não se esqueça, o que comprar aqui não faz parte de sua cota do free shop no Brasil. Como a Delta estava bloqueando os assentos centrais das fileiras do meio, marcamos o assento do lado esquerdo e do lado direito das centrais, e com isso tivemos quatro assentos para nós dois. A minha tela estava doidinha, acendia a luz, mudava de canal, chamava o comissário e várias outras coisas mais. Portanto, mudei para o próximo assento. Fiquei feliz com as medidas tomadas pela Delta para nossa segurança. A Rossana saiu correndo. Não, vou filmar. Tá lá na frente. Vou lá é agora. Eu ainda vou demorar um pouquinho. O aeroporto de Guarulhos é bem grande e tem várias opções de alimentação e coisas para fazer. O serviço de internet é de graça por duas horas. Outra coisa a se notar é que você só pode entrar na área segura três horas antes do seu voo. Alguns lugares não aceitaram meu cartão American Express, porém pude usar cartão de débito. Isso aconteceu em vários lugares durante a minha estadia no Brasil. Nem todos os cartões são aceitos nos estabelecimentos, então leve o cartão de crédito, que não tem taxa internacional, e o cartão de débito e ande sempre com dinheiro. Mais um alerta: preste bastante atenção que o seu portão de embarque pode mudar a qualquer momento. Gostaria de lembrar que boa parte do Brasil o uso de máscaras é obrigatório supermercados e shopping centers estão checando a temperatura e também obrigando o uso da máscara. Cheque sua reserva periodicamente que mudanças poderão acontecer. Meus voos foram cancelados várias vezes. Agora me lembrei porque é importante ter um agente de viagens e lá vou eu para Viracopos. Esta perna da viagem é mais cansativa, juntada à ansiedade de estar chegando em casa. Ao chegar em Viracopos, vindo de Goiânia, lembre-se que a área internacional só abre três horas antes do voo. Eu deveria ter ficado dentro da área doméstica. Desembarque and arrivals conexão internacional Pier A, conexão doméstica Pier B. Interessante. Então, a dica é, se você for fazer essa conexão de Goiânia para Fort Lauderdale em Viracopos e for pegar um voo muito cedo, meu voo foi às 14h20, eu cheguei aqui, era 15h40, mais ou menos. O que aconteceu foi o seguinte, eu saí da área doméstica, do hall principal do aeroporto, que é bem aqui, para entrar na área internacional. Na hora que eu cheguei na área internacional, só abre três horas antes do voo. Ou seja, agora eles estão atendendo o voo de Lisboa, então eu tenho que ficar do lado de fora. Lá de fora tem até um lugarzinho legal, France Café, tem mais outros dois cafés ali. Só que a, as opções são muito poucas de comida e tudo mais. Então, eu deveria ter ficado ali no doméstico até umas seis e meia, sete horas, a hora que abria o internacional, e depois entrar no internacional, ou seja, sairia do doméstico naquela, nessa hora, por volta dos sete, para entrar no internacional. Eu não sei quais são as opções do internacional, vou olhar lá agora. Nunca vou ir para esse aeroporto, então tá aí uma dica se você for pegar esse voo cedo demais de Goiânia, seja lá a cidade que você for. Ah, uma outra dica. Estou em Viracopos. Então, eu que nem sempre quis dizer que estou pronto em Toronto, estou virando copo em Viracopos. viracopos, mais uma vez. Ok, a continuação lá dentro. Entrei para a área internacional, onde apenas havia também dois restaurantes abertos. Pude passar pelo free shop e aí esperar três horas pelo voo. Na hora que os agentes de embarque apareceram, dei um tempo para eles se organizarem e atender os primeiros passageiros. Fui lá conversar sobre fazer um upgrade que era 320 dólares ou mudar o meu assento para uma melhor opção. Eu sou muito grato a este agente que me marcou no assento do meio onde não tinha mais nenhum outro passageiro. Fiquei confortável durante todo o voo. No desembarque nos Estados Unidos, por ter o Global Entry, passei pela imigração em menos de 5 minutos e após pegar as malas, a alfândega foi ainda mais rápido. Nós pousamos no Terminal 4 e tive que andar até o Terminal 1. Havia um ônibus, porém tinha perdido ele por alguns segundos. O meu voo da Southwest era uma hora da tarde, e ao chegar ao check-in pedi a gente para adiantar meu voo, porém custaria muitos pontos. Ela então me deu a dica de entrar no aplicativo para fazer a mudança da minha passagem, e com isso ainda peguei 1.500 pontos de volta. O trabalho de agente aéreos tem sido muito difícil, com estresse da incerteza e corte em pessoal. Em todo momento percebi que estão fazendo o possível para atender bem os passageiros e sou muito grato a isso. Foram 15 dias bem agitados. Comemoramos o aniversário de nossa neta. Tivemos também tempo para criar alguns episódios. Entrevistamos Ian Baioc, um dos maiores nomes da gastronomia mundial na atualidade, e alguns de seus empreendimentos. Conheci o Grab Stroll e Gra Rooftop. Fomos também à sorveteria Lata, que com um jeitinho regional se tornou mais um passeio saboroso. Em Pirinópolis, cidadezinha histórica e turística em Goiás, encontramos com nosso amigo Inaldi, no loft Quinta do Rosário, para conhecer esse empreendimento construído por ele. Logo depois ele nos levou para conhecer o Parque do Coqueiro, também em Peri, forma carinhosa que todos chamam a cidade. É um complexo de cachoeiras imperdível. Por último, voltando a Goiânia, visitei o The Rock Steakhouse, casa noturna com temas sobre rock and roll e decoração dedicada à história do rock. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva ao nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados.